Hola, molt bona esperada, amigues i amics, i així estic una altra volta per aquí que m'heu tirat de menys, que el pobre Quico s'ha tingut que fer els programes ella soles, perquè uno que té que estudiar i ses coses que a vegades no li permeten fer tot el que vol, però bé, l'important és que la represa no s'ha parat, i continuem fins a que acabar la temporada i que bé, com sempre tenim així a, a, un, a uns convidats, en este cas, que són convidats en plural molt especials per a no eixir-se'n de la línia i res, com sempre, l'autopresentació i sinó que quan vulgueu voleu començar i... i... Bueno, jo sóc Joan. Jo sóc Francesc. I som del grup musical la Seques. Eh, jo tinc 26 anys, vaig néixer en Benifalló. I ell... Jo tinc 23 anys, som cosins, vam néixer els dos en Benifalló, i, bueno, i nosaltres som de Seques. Això, això també tindrem que dir-ho per presentar-nos. <laughs> Eh, molt bé, bueno, eh, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. I bé, eh, comencem aquesta entrevista que no és tant a vosaltres com a, com a individus, sinó com a membres de, mm. del grup Aseques. Eh, comencem per, per el principi, i el principi és, òbviament, els inicis del grup, que pel que tinc entès tampoc sabem quan comença, no? <laughs> No, a veure, nosaltres sabem més o menys quan començarem a juntar-nos uns a tocar, però eh, començar-lo que és a seques no està clar quan és a seques. O sigui, començarem a juntar-nos uns cosins, una mica toca la bateria, que, que encara, encara estem, i ostres, encara estem, però eh, bueno, seria 2008, però no sabem exactament quan se podria dir a segues a lo que Clar, és que el tema és que, que, com, com som família podem dir que estem tota la vida. Exacte. Entonces, a partir d'on comptem, pues, Exacte. 2008, vinga. Sí. Igual una data podria ser quan decidireu el nom, o si no podeu aprofitar per a contar-nos per què és que nom. És que este nom ja mos va rondar pel cap eh, quan érem tres, i va estar ja apartat i el vam repescar com, com mig fent la gràcia i al final ja vam agarrar la costum i se mos va quedar, però vull dir, és que inclús ni, això no està, no està massa clar. Mhm. Això mos acompanya des del principi, ja que, o sigui, vull dir, el treure el nom de seques se mos va ocorrir ja quan començàvem a tocar els tres. Tenim el passat un poc borrós. Sí. O sigui que podríem posar una data aleatòria, diguem, a l'última els últims anys de la dècada del 2000 al 2010, diguem, no? Sí, exacte. Sí cap al final, del, del, arribant sí. al 2010 més prompte. Sí. I això comença un poc com comencen totes les, les bandes de música en valencià en aquesta època, que seria el, el mite eixe que coneguem tots de la banda del garatge, no? de començar a tocar, no sé jo, si en un corral, en un garatge, en, en fora. Sí, no? jo crec que o sea, els valencians també haurem viscut una època d'aquestes, no? perquè en el boom dels grups en valencià d'Obrim Pas, l'Escà Dolçaina, la música combativa, també jo crec que així quan tirem a estudiar en un futur també ens podrà eixir una història com la música de garatge americana, no? perquè jo crec que pràcticament molt, és que moltíssima gent podries trobar-te que tenia un grup i s'estava muntant un grup en aquesta època perquè era un boom que estava pegat molt, no? Gent molt jove també que es començava i no, no yeah. tenia lo millor ni diners per un local ni tal, entonces per exemple nosaltres aprofitàvem el musical de, del poble, sí. demanem permís per anar a tocar allí, o en el terrat de casa d'un dels components, o on sí. se poguera muntar. Després, quan, bueno, crec que el van tancar, no el musical, o van haver no sé quin problema, i el que van fer és se'n vam anar a, a, a vam aprofitar la, la, la nau on treballaven els, els pares d'alguns dels grups bueno, també ens van convidar ells perquè eren amics i vam aprofitar ahir per un quarto trastero que tenien a condicionar-lo entre cometes i, i fer un, un, un local d'assaig ahir i ahir anàvem fent i clar, en estos inicis normalment el que se sol fer és imitar allò que, que t'agrada i per per la qual cosa és allò que vols arribar i comença els primers cançons que també suposo que seran versions. Sí, <laughs> bueno, per començar, el principi, principi de tot, podíem dir que era un poc rascar cada un el seu instrument, la guitarra rasqueta, el piano, i anava cada un a la seva bola i provar. Però, clar, quan ja es comences a sentar un poquet tres o quatre components que ja s'ajunten prou, sí que es comences a tocar versions, a lo millor ni relacionades en l'escena en la que estem ara, o sigui, sea, de, hi ha cançons més conegudes per tot el món, cançons de grups més comercials... I podem dir-ho, eh? podem dir és el canto del loco, a lo millor, saps? <laughs> podem començar en algo així, saps? Perquè també, claro, és lo típic de dos acordes tens una cançó, entonces sí. anem a lo fàcil ja, sí, és que, que sonarà. Podríem dir que inclús antes de, de la dècada de, del 2010, ahí lo que estàvem fent era descobrir com sonaven els nostres instruments tancats en una habitació, com sonava ficar-li la distorsió a una guitarra o com sonava tocar la bateria sense molestar els veïns, no? <laughs> coses així. No? Esplayar-se un poc. Estàvem, estàvem descobrint el que era ser un grup, realment. Vull dir, encara no teníem ningun projecte de res. Però sí, començàvem això, en versions més comercials i ja al final encaminant sí. a lo més alternatiu que mos representa. Això és el primer que fem. En el primer disc, sobretot, mos representa més. I si, hauria, si haguereu perdó de definir-vos en plan musicalment per a la gent que diga pues mira, estos xics mos cauen bé, vaig a, a buscar el CD i a sentir-lo i pues clar, quina un estil, definir un estil. Sí, definir un estil, Com a no? definir un estil, clar, eh, nosaltres començàvem clarament en el primer disc, en l'esca, reggae, la dolçaineta, tot això, i, però és per això també, estem influenciats, eh, xavals de 13-14 anys, mm. per la música que més pega i era la que era, i després ja van així els, els gustos de cada un realment, perquè tots no, no s'han criat en obrir un passillau, hi ha gent que s'ha mamat els Beatles, que s'ha mamat una altra cosa. Entonces, al final, en este disc podem dir que sí que ha eixit ja un poc més el rock, un poc més aquest estil surfero, sí, i un, poc més un poc americanitzat, no? un poc ja més mirant no només mirant a lo, a directament el que hem heretat, sinó el que, lo que hem, hem escoltat pues, quan anàvem a l'institut i tot això. O sigui, ara mateix podem dir que seria un rock, reggae, surf. Sí, un, i, i pop també, un poc de pop perquè clar, eh, són tants conceptes al final que la és música que és com... Jo, o sea, jo vaig dir en una, altra, en una entrevista que ens va fer un xic de Maclet que, que és difícil definir-nos com a estil, és més fàcil definir-nos com a caràcter, vull dir, seríem... Sí. O sigui, l'estil pots trobar que, que el nostre grup toca molts estils, però té un caràcter que és com de festa, eh, I bon festa, rotllo. bon rotllo... I, Positivisme. Sí, una cosa així, no? que va, no, no és tant l'estil de la música. I i com diem, en la vostra etapa com a grup estan aquests inicis boirosos que bàsicament consisteixen en rascar instruments a veure què passa mm. i per fi arriba quan això va va quallant i arriba un moment en què el grup que comença rascant instruments arriba a consolidar alguna cosa i arriba el famós primer concert, que tot el grup té un, seu, sí. un primer concert. Mm de, el, <laughs> els principis, principis, clar, lo, les versions ja de, que tocàvem de Obrim Pas i tal, ja desemboquen en cançons pròpies, de, algunes del primer disc, com Rebels, i crec que va ser de les primeres. Hmm. Sí. Bueno. I sí, això ja desemboca en, en eh, el primer concert, que clar, no, no és ni, ni equiparable a res dels concerts que pugues fer ara. Era un sopar d'una associació del poble sí. en la que ens convidaren a tocar crec que teníem dos cançons o una per aquell moment. Sí, crec que teníem Rebels i la de Lluita per un futur. I, i, ja i versions. I, i, I va ser un concert crec que de 4 o 5 cançons, sí. Però imagina't, un públic pues, des de pares, abuelos, fills... Sí. I, <laughs> sí, sí, sí. Que no venien tampoc a veure un concert de música. Sí, sí, sí. Però bueno, al principi, i això és la teva escena. Vull sí, no s'oblidarà mai tampoc, eh, un concert encara que siga com, com va ser. <laughs> i després <laughs> el primer concert, diguem, encara a Iuix, seria possiblement en, en les festes del poble o...? Sí, després ja, clar, el primer concert sempre, clar, hasta que eixes del poble fas 5 o 6 concerts, que estàs, que si en un pub, que si no, no sé què... El primer concert en el que a lo millor s'arriba més gent ja a veure com a tal el grup, a seques, eh, va ser en l'institut, eh, en el pati de l'institut, en el sopar de gala o xina, i després ja en les festes del poble ja com a un concert Sí que ahir, ahir, en que te ahir, contraten per això, podríem dir. Ahir vam flipar, vull dir, va ser el de Bachoqueta Rock, que, que ahir n'hi havia 700 persones així en el diari i tot, vull dir, ahir vam veure un salt que vam, vam dir, però això com pot ser, de tocar ahir en el... Si estem així en el poble, tocant... Sí. <laughs> bueno, un salt no era real, vull dir, realment el, el, el quart concert ja era altra volta en, el, en una associació o alguna cosa així, però vull dir, ahir de repente ens vam trobar un concert que era un escenari gran d'estos que portava Choqueta Rock, no? I, i, i tal. Un equip bo. Sí, un equip bo que sonava, por. sonava pues, pues, com els de Brimpas i tot això. I ahir vam estar que dient, buah, això és un concert. <laughs> Clar. I o sigui, la vostra molt... estrena en, en, diguem, en un públic més, diguem, no d'una associació que vas a tocar per fer un favor o donar-te a conèixer Exacte. i així anaves practicant, sinó va sí, ser com teloneros de Bachoqueta Rock sí, sí, i pues sí. ja la gent que va antes ja... ja com que ja n'hi havia gent que no te coneixia ja va sentir-te eh. sense dir, a veure estos xis que sí, sí, donen, sí, no? sí. Ahir se va mandar una sorpresa, vam tindre un, un gust de poder tocar ahí, de repente. Podrem xifrar este concert en 2010, 2011? 2008, crec. És que no, no, no sé. Eh? Estic quasi segur que és 2008, si no és 2009. 2010 no, però 2008, 2009. Sí, este no seria de, de, de, de després del 2010. Mm -hmm. I aleshores el que sí hauríem també millor és de comparar un poc l'escena de, de la música en València per aquestes dates, per als que començàveu, com era, pot ser el millor en, en comparació als inicis positius, que això sí que eren, fins i tot podríem dir, més durs encara, mm -hmm i al millor fins i tot eh, com ho veu ara en la distància? Pues, a veure, lo que passa ara és que la música en València està deixant de ser un gènere, no? Entonces, jo crec que primer era música en València i escàndol saina, que era un gènere molt tancat en això, després era música en València com a gènere, que ja no era només escàndol saina, estava electrònica d'orxata, algo de rap, hi havia, reggae, però encara quan fas un concert de música en valencià en aquesta època encara el fas de música en valencià, vull dir. Ara mateix ja n'hi ha, ja ha grups que poden eixir de... Pues, i, i, i, ja tenen estils que ja, ja es pot ficar millor en un concert que, és, que, que és en un cartell en castellà, saps? Perquè ara el que ha de fer la, la gent que organitza els concerts és ja... Crec que cal fer-se en cap, el cap en, en que en que la música en valencià ja no funciona com un gènere. Abans sí que era un gènere, dius, fas, fas un concert de música en valencià. I podies ficar grups de, de qualsevol estil. No? Jo crec que això ara ja s'ha de replantejar i no, no, no, sé com, no, sé, no sé el que passarà realment, perquè encara no hem vist molts concerts que, que hagin normalitzat això. Et refereixes a que pot ser si un grup és de heavy siguen tots els grups del concert d'aquest gènere o que si un sí. grup és d'un tipus de, de ska o de rock que siguen? Sí, que ja, que ja va més definit diguem, per, per el públic, no? per, per el mercat que pugui tindre aquest grup, no? perquè abans el, el, el públic era la gent de la música en valencià. I jo crec que el, realment la, la victòria de la música en valencià és que no sigui un gènere, és que, que, que tinga normalitat, vaja. Clar, que el calla la fila llengua no fas a la Exacte, música. Exacte, tu fas el teu art i utilitzes la teva llengua. Escoltàvem antes això realment tot sí que... Per, simplement perquè era en valencià Clar, i, i no triaves estils. I tampoc. això sí que, i aquest pensament mos ha pillat del primer disc al segon, vull dir, del primer disc era Saina, de lo que sentíem i del, i del segon ja han pillat un poc s'ha reflexió de dir que, va, que mos agrada, o sea, mos un poc més la vena per així, pues, anem a tirar un poc més per ahí. Que encara, encara vull dir, no reneguem de lo que, de lo, d'on venim, anem a ficar l'escadolsaina i ahí està. Però, però en fi, que sigam reflexionant un poquet en això, en aquest sentit. I el primer disc, com abans has comentat, el primer disc és la maqueta, mm. tot va ser sí, una cosa, la qual cosa ja podem dir que vosaltres ja sou d'una generació on la maqueta ja estava feta en uns mitjans molt més professionals que els de fa 10 anys, que sí. així que eren maquetes pures i dures. Sí, és que en, sí, ja més, en el nostre cas és que teníem també una trajectòria entre cometes, vull dir, portàvem les cançons arrastrant ja 3-4 anys, eh, havíem eixit del poble a tocar eh, i havíem rodat més o menys una cosa bé. Entonces, el gravar un disc al cap de 4 anys d'haver començat, el gravar-lo... Eh, en casa, per exemple, o en nosaltres mateixes, això era com un poquet quedar-se darrere. Has estat 4 anys i graves tu mateixa com si pergueres 4 anys. Mm. Volem un resultat que ja fora, que ja sonara algo perquè després de 4 anys tindre aquests temes aguardats, pues, mm. volem que sonara un poquet decent per a partir d'una base mitjanament sòlida. Mm -hmm. I també parlant sobre els temes que abans has dit, els primers discos i les maquetes, eh, normalment el que se sol veure és d'aquestes primigènies influències que hem comentat a conforme ja va evolucionant un poc el grup. En aquest aspecte, eh, no sé jo si a voltes són més eclèctics que els treballs posteriors, però normalment en els primers discos se veuen els primeríssims temes, no? Eh, com heu dit, vosaltres comenceu en dos temes, i les influències que hi havia en els dos primers temes, i a lo millor les influències que ja n'hi haven en els temes un poquet més madurs. Quin... Vosaltres veieu que hi havia alguna diferència entre aquests temes i el... I els d'ara, vols dir? No, no, entre, dins de lo que seria el propi primer CD o la primera maqueta, ah la diferència entre els, els temes pot ser composats en 2008 ja, i els ja, que ja, ja apareixien. Entre els primers i els últims que van així. Mm -hmm. sí. sí que es notava, perquè el primer, per exemple, era una cançó molt simple, eh, de reggae superbàsic, sí. una lletra també molt bàsica, i nosaltres sempre diem que del primer disc ens quedem en un altre dia, la cançó d'un altre dia, que és l'última que va eixir, que va eixir ja pràcticament eh, relativament fa poc. Vull dir, va ser l'últim que traguerem sí, ja a punt d'anar a gravar. Entonces, sí que es notava que aquesta cançó ja tenia com uns ritmes assentats, que, que tenia una varietat bona dins de la mateixa cançó i que en quant a lletra també destacava com a... entre les altres destacava per maura. O sea que es podría decir que en el primer, en disc del, prop, del propi primer disc ja se ve una evolució, sí. diguem, no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí i, en, i en poques cançons. És el que te dic, passen 3 o 4 anys. Ja, ja s'aprecia passen 3 o 4 anys, entonces aquests 3 o 4 anys donen pa, pa molt, entre la del primer any i la del quart, pues. I també donen, entre altres coses, per a voler meros, no? Sí, això és l'altra, vull dir, al principi les dues primeres cançons, una és de, una és de lluita, que és Rebels, l'altra és d'Esperança, que és la de lluita per un futur, i després ja la, la penúltima que és Mero, la penúltima que vam traure, ja és de festa, és una cançó que no té ningú sentit, que és absurda, sí. i que reivindica un poquet això, no? que és absurda i punt, saps? Vull dir que que és que vull dir, és, és canviar d'algo que és de lluita a, a algo que és de festa perquè sí. Ja sé... I després està un altre dia, que vull dir que acabem en un altre dia, que tampoc és que acabem en festa ja, és que, vull dir, no, era no com pegar la pincella rara al quadro al final sí. i dir, a veure què passa. I el que ha passat és que la gent s'ha quedat en ixa soles. S'ha quedat en mero. Però bé, I, bé. I, per, I per què creu que potser s'ha quedat... En... O per què ha tingut èxit d'aquesta cançó i potser no... Jo crec que aquesta cançó... Perquè dona frescura, crec jo. Sí, però ja partint de, antes, és com... Aquesta cançó mos venia... Mm, el, el estribillo estava fet, mos venia fet. Entonces partint sí. de tocar aquest estribillo simplement per això, per anar a agarrar un rodatge i, i tindre una cançó més, no? Dir, anem a tocar aquest estribillo, que ja el tenim, un xic de Benifalló, que diu Joaquín González, que va, que, que va traure els amics... Amb eh... el nostre baixista, que eren de la quadrilla, i el baixista va dir, mira, tenim aquesta cançó, tal, que és d'un amic meu, anem a fer-li, anem a fer la cançó. Clar, I van dir, ostres, sí, està guai. Tal. Partint de, de mero mero, dius, ara, com faig aquesta cançó, com acaba aquesta cançó, perquè i entonces és com una lletra super simple tal, però bé, la gent li entra ràpid i, i fàcil i conforme s'acaba, quan s'acaba la cançó ja te la saps. En esta cançó pot ser no és el millor exemple, però el procés de creació d'una cançó d'estes que digueu de festa perquè sí, no? Vull mm. dir, no se plantegeu res a nivell, ser, diguem, ideològic o de fondo. Eh, com, surt, com sorgeix això? Uf, és que, bueno, lo de que no se plantegem res, mm, ara, per exemple, en, la de, en el nou disc que tenim, la de, una que se diu eh, Tot per recordar, que també és festa perquè sí, sí que ho mesclem ja en en què fem els concerts com a, com a un lloc de reivindicació, no? però que realment estem per la festa, no? Fem un poc de... No sé si, no sé si seria crítica, però sí que seria un poc de... de de dir que, que de lo que s'ha convertit un poc, no? De que no, no pa mal, però vull dir que és el nostre, la lluita és la nostra festa també, no? No sé. Hi una frase que ho resumeix. Una filosofia així, no? Lluitem, però amb el got ben carregat. Exacte. Això és una manera de... Que pront el món hem d'arreglar. Nosaltres, jo, per exemple, partís directament de tenim més o menys la música pensada i a base de anem rodant, anem tocant-la sense tal... Jo m'invento a lo millor un estribillo, que és el primer que sol a Xina, i, i a partir de l'estribillo és el que, diguem, si m'aixit esta frase que va relacionada en lo que siga, en festa, per exemple, ja la cançó desemboca tota en el mateix. Entonces, como que el estribillo es el que nos mana al final de que va la canción. O sea, lo primer que traguem es lo que diu de que anirà la canción. Y en este cas va a ser això, va a ser tope recordar, tope recordar, la resaca l'endemà, que es el, lo primer que hemos naixia, que era això, una parida. Y después ya la manera de, va, ¿cómo llegué esta parida de estribillo? un poco melmero com llevem esta parida en que la cançó tinga algo més de sentit, que no siga... De, I al final, quan soltes les coses, té sentit, perquè realment és, és el que tens en el cap, és el que traus del cap. O sigui, sea, diguem que l'estribillo és el fruit del brainstorming, no? O sí. sea, a vegades... O sí. igual no és ni brainstorming i està fent una i per ells. Exacte. No, sí. és el que te dic, simplement anar tocant de dir, va, matxaquem els acordes hasta que m'eix calgo i estem tots callats i estic en el cap catxo i de repent i xau. I és el que associes, no? El que estàs sentint, dius, m'associes això i te ves ta lletra, no? Exacte. Clar, perquè abans, abans parlaves de la música en València com un gènere en si que mm. començava, que era ska, dolçaina i diguem lletres reivindicatives també, sí. perquè hem tocat el, el tema musical sí, però no hem tocat les lletres, però clar, penses en les lletres i i totes anaven de lo mateix per de fet, parlar clar. De això, de fet, dic, si, si trobo alguna justificació en, en, en el per què igual el, el mero ha agradat més a la gent, igual és per això, perquè, perquè és com un oasis on, on el mateix circuit de música reivindicativa n'hi ha una cançó que es festa perquè sí, sense, sense far se més el cap, vull dir, no sé, igual és un, un toc de frescura ahí. Eh? Sí, un poc d'aire fresc. I podem dir que hi ha una evolució, pot ser premeditada o no, d'aquesta evolució, no? de passar de cançons al principi més reivindicatives a altres més tirant absurdes? Sí, bueno, nosaltres sempre tenim clar que, que no volem dir coses, perquè sí, sí que té que haure un missatge i una manera de pensar que hem de transmitir, però clar, eh, som com som, i eh? nosaltres tenim un humor i un caràcter que som molt de mm. molt de Reus, molt de xiste, entonces Eh, hem de clavar... El principi sí que el primer disc era com molt... Eh, ah, ha que anar a reivindicar, eh, això és el que se fa ara i és això. I el segon sí que ja com... Continuem volent reivindicar coses, però ja les hem de dir en la nostra personalitat, no en la que ens ha vingut. Ja. Fins, i tot, fins i tot et diria que, que arribes a pensar que en, que en algun moment que, que fer la cançó de reivindicativa perquè sí, vull dir, si tu estàs fent-la i dius això és que no té un perquè clar, a lo millor dius pot sonar comercial fer, fer una cançó reivindicativa pa, perquè tot el món es fa reivindicatives, no sé si m'explico. Sí. Dir, és com que si fas la cançó reivindicativa estàs entrant en el mercat este, no? Entonces tu mateixa te pots acabar sentint massa comercial si fas totes les cançons reivindicatives. Vull dir, al contrari és el que passa en el món, no? Que si en qualsevol sí, mercat de música... El, el, mantra de la música en València igual és que pecava massa d'això, sí. <laughs> que no n'hi havia grups equiparables, jo que sé, sopa de cabra valencià o un laxambusto sí. valencià per, no, però per tocar el gènere ah, sí, més pop, diguem, no? Sí. Parlem de, de, de situar en el context clar. este que quan començar i i clar, jo crec que hi començareu, els grups que també començaran a fer aquest camí se plantejaríeu, perquè és que al final també la gent vol frescura, no?, diguem. Sí. Hi ha un moment que sí, que te, que te trobes que estàs fent potser tota un camí massa fàcil i dius... Saps que és, una, és, és un poquet una contradicció, no? <laughs> Perquè un camí massa fàcil i acabes fent cançons absurdes, no? Però, però jo què sé, sí que quan ja tens el camí marcat i que tens que fer la, les cançons reivindicatives, sí que, sí que no sé, acabes, te sents un poc mal, crec, <laughs> si ho fas sempre igual. O sigui, ho com un motiu per fer les cançons i ja. Sí, al final quan la gent ha deixat que isca la seva personalitat de cada grup és quan de veres s'està veient l'escena que és molt rica. No és sí, que hi ha talent, hi ha talent. tal. És una escena molt rica com qualsevol altra o més. Mm. I bé, eh, arribem al moment en què se finalitza el primer CD i toca moure-lo. A partir d'ahí, què és el que ocorre? va moure el CD. Concert. A primera hora, clar, pues, era com anem a enviar correus a tot el món, eh, però sense filtre, o sea, des de lo més gran hasta lo més xicotet, i això, a base de correus, donar-li un poc de vida a les xarxes socials mm. i, i això, buscar concerts on siga, com siga i tocar. I això va ser els inicis de, podem dir que hasta fa qüestió d'un any, un parell d'anys, estàvem manejant-se això, i els concerts ens han eixit de, quasi de casualitat, o sigui, sea, hem anat buscant, però a lo millor els concerts que mos eixit no era de lo que buscàvem, era pues, que se corria la veu d'algun conegut i coses d'aixes, mm. i ha sigut un poc això, el boca a boca i això, manejar les xarxes. Sí, costa un poquet, sí, costa i sobretot eh, notes molt que has de tindre activitat molt de seguit. Si, si falles un poc, és que ja és que ho perds tot. <laughs> Vull dir, tot el que, tot el que has avançat, de que, de que has tingut dos o tres concerts seguits, se perd. També és veritat que, que una dinàmica contínua. Que antes la cosa se manejava més fàcil, entre cometes. Vull dir, el, el, l'escena no era tan gran i, i qualsevol que treia alguna nou en era visible per pa, pa tots els que estàvem sentint l'escena. Sí. Entonces ara és com o sigui, que parlant en temes, en termes econòmics, que n'hi ha competència, no? Diga, sí, que ara, que sobreeixir. Abans tu treies un disc i ja està, pensaves, ja sí teniu l'enllaç aquest single, i la gent el sentia, perquè és el que te dic, n'hi poca gent. Ara tens carregar la setmana de videoclips, de gent, de discos nous, de no para de manejar-se el mercat. Però bueno. tu, per a competir, diguem, entre cometes, per a poder entrar ahí has de tindre un mínim de, de nivell ja, no? És qualsevol gravació ni qualsevol... I el bo d'això és que, que al final l'escena valenciana ja és de l'escena valenciana, al final ja entra en una competència que competeix a nivell internacional, podem ser hasta So, Gener o, o grups que, que en el seu són, són escoltats més allà de les fronteres no? de, de València i, i poden competir en qualsevol grup del seu gènere. Mm són grups ja de, de talla gran, gràcies a un poc que, que, que s'apreta un poc, no? Tota, tota l'oferta de grups, genial. Competir de bon rotllo. Però Competir de bon rotllo. rotllo. De tota manera, vosaltres sí que per generacions ja sou d'una època on l'escena està més o menys assentada mm. i ja no és a lo millor el que ocorria ara fa 10 anys o fins i tot 12, que ahir sí que literalment tot el que eixia, que podia ser des de hoy a quasi pop, ahí sí que s'escoltava tot perquè no n'hi havia cap altra cosa. Exactament. Vosaltres ja arribeu en un moment on ja l'escena de, diguem, dels concerts ja està assentada mm. i fins i tot en, en dades marcades en el calendari d'estes, diguem... Sí, importants. Mm -hmm. Sí, ara és el que parlàvem abans també de, de com han evolucionat els festivals i tot això, pues sí, tu fa deu anys anaves a tocar els llocs, per exemple, un festival com és, és ara el Festjoc o el Festivern, el veus ara i mires fa deu anys i uf, no té res que veure, ara és un festival, pues, no te diré a nivell de, internacional, però un festival que no té res que envejar a, a escenaris de rock i històries d'aixes, o sea, homologable, ja, diguem, no? Clar, ja tenim un nivell i, i els festivals són com dates molt marcades, com dius tu, de, saps que en hivern tens el festival, que el tardor tens el fest tardor, que en estiu tens el fest joc, i n'hi ha com 6 o 7 dates inamovibles durant l'any. Mm. I bé, diguem que a poc a poc, eh, pegant colzaes i, i, i enviant e-mails sense filtro des de les províncies a on siga... Sí. Eh, bueno, i també tenim a Salva, que fa molta feina, que és el, el nostre sí, bueno, manager. Això ara, ara, ara ho contarem. <laughs> bueno, doncs pues parlem ara de... Sí, la qüestió és que el, al principi ens manejàvem un poc per nosaltres mateix i, i és el que és i ve seguint de... Bueno, la veritat, en veritat quan va eixir el, el primer disc <clears throat> ja coneguem a Salva, que és el xic que ens porta el management ara i el tema dels concerts. I ell em va conèixer això, doncs fa ara quasi 4 anys, o 4 anys, quan traguem el primer disc, i a partir d'ahir ell, ell ens ha buscat algun concert i tal, i hem començat a treballar en ell i en Metrònom ja a partir d'este CD, o sigui, quan hem, quan deixit este CD, a partir de gener, tot el que ha sigut concerts d'ara ja ha sigut treballant en ells, i ahir es nota que eh, no és més facilitat tampoc, però és com a més comoditat. O sigui, el músic al final, quan te montes un grup de música, tu no penses vaig a tindre que anar al banc no sé què, vaig a tindre que treure papers per no sé quantos, tu penses jo vull tocar i ja està. I ara sí que arriba un poquet el moment això de que se poden dedicar un poquet, tampoc molt, però més que antes a, a tocar soles, no a, a estar enviant correus o tal. Que també, perquè encara <laughs> continuem fent mm. feina d'eixa i, i no som tant com per a no tindre-la, però però se nota que el poder treballar en una productora com Metrònom i, o en Salva se nota que, sí, que les coses se'n fan més fàcils. I pel que fa al CD, eh, els dos són autoeditats o...? Sí. Sí, sí, són els dos autoeditats, sí. De moment, sí. <laughs> He estat mirant, en este sí que estaré mirant un poc, de, però no, no mos ha convençut tampoc, ni ho hem vist. Al final... En principi necessari, sí. de moment. Hem vist la millor opció. La distribució també la feu vosaltres? Sí. sí. Mm -hmm la qual cosa també podem dir, no? És un d'aquests canvis que ha hagut durant tots aquests anys, ser fa, fa 10 o 15 anys que calia anar a mort a, a les poques discogràfiques que n'hi havia, que, mm. que diguem, donaren espai a grups com el vostre i ara diguem que gràcies a internet i la seva popularització i un descens de costos de producció és relativament fàcil fer un producte i damunt un producte d'uns uns acabats, podríem dir que professionals. Sí, i donar-li una difusió molt, molt ràpida com que tu ja estàs anunciant que vas a treure un disc mesos antes i el dia que el penxes pots fer el seguiment, veure la gent que se l'ha descarregat i veus com ha funcionat això, entonces tu dius, vale, està funcionant bé, vaig a clavar-lo per dos o tres tendes, per on puga, encara que sigui en el meu poble, en València i tal, i després dur-lo als concerts sempre. I en realitat on més se venen de CDs és en els concerts. Mm. Clar, i realment és, és, és, són aquests punts perquè es pot col·laborar. Eh, si, si per el poden tindre en l'instant que saben que està el disc, que està en internet gratuït. Vull dir, lo de més és un extra per col·laborar, tindre-lo de record, igual, col·leccionable, en físic... Sí, perquè al Calla la Fiel CD s'està convertint en, en els vinils realment, sí, sí, que encara se venen vinils dels discos de la gent més sí. famosa americana i és tal, però gent que se compra el vinil no perquè vaig a posar-lo en el vinil, sinó per, per tindre'l i, i avui en dia en tot el tema de l'MP3 i tal, els, es com una manera de promocionar-se o de... O de com si fora el Berkami el premi que te dones, etc tot això. Antes tu, per exemple, te compras el CD para sentirlo. Ahora tú cuando has comprado un CD ya la sentís seguro mil vegades. O sea, rara la volta que dius, vaig a comprar-me este CD sense haver-lo sentit. O sea, normalment ara tenim aquesta facilitat. I sí, és com una estima que li tens, no? I vols tindre-lo en físic perquè, perquè vols. No sí, perquè vols sempre estan els que... Els de fet, que molta gent ni l'obri. <laughs> I pel que fa a la vostra experiència com a crowdfundistes, com el finançament, perquè, clar, al principi la maqueta normalment se fa sablant a, a qui tens més a prop, normalment parents, amics i saludats, però ja conforme va creixent el projecte eh, toca finançar-se. Sí, en, en el nostre cas hem fet dues campanyes, una per cada, per cada CD. La primera era com un poc tirar-se a la piscina, perquè, clar, no saps realment la gent que te seguix, no tens ningú producte que te puguen sentir, crec que tenim un tema solt Había ah, entré per ahí i, doncs, clar, la gent se té que fiar i té que ficar el, els diners que jo estic demanant. Mm, era un poquet jugar-se-la, però... Sense referències. un poquet de referències de gent que estava en, el nostre, en la nostra situació, pràcticament. Anaven a treure primer CD, demanaven X diners i es aconseguien i diem, bueno, pues anem a tirar a veure què passa si demanem això. I quasi duplicàrem, m'ho va eixir molt bé la jugada i tinguérem bé de sobre per fer els discos, per fer un poco de merchandising i tot això, i en este, pues, ja, clar, el cost del segon disc sempre normalment és més elevat. I hem tornat a tirar d'ahir i també ha funcionat. De moment podem dir que, que hem cobrit els gastos. Justete, però sí. <laughs> ja és, vull dir, sí, sí. com a mínim que no te costa diners de la butxaca. Mm. I de premis en el Bergami què donàveu a banda del disc? Eh, tenim samarretes... Moltes mariconades. <laughs> Tenim ulleres de sol, hem tingut format digital, eh, podríem dir, que és en un pen eh, de suadora, oferíem concert elèctric, oferíem concert acústic, i així que me vinga motxilles, <laughs> hem, hem tirat un poquet també, anem a fer un poquet de, de tot. tot. De tot. Però també és veritat que eh, la, el, els vostres fans han, han respost. Sí. Han, sí, han, han hagut productes de tot que, que s'han que s'han endut com han recompensat. D'anar a un concert i tirar-vos una talla de Mero, això encara no ho han fet? O... No. no, però peluches de Mero sí. Bueno, Sí, estem ara en el peluche de Mero. Enguany estem en la xira en companyia de, del peluche de Mero, que acompanya tots els concerts, sí. xic, Fernando, que fan, que sempre que pot ve i fa la seva performance. Mm -hmm que bueno, també està bé, no? I de fet jo veig en els, en els videoclips, no? En Cara Trista, que és d'este de, nou CD, també eh, en el videoclip de, de Mero no tant, però en el de, en el de Característica sí que jugueu molt en, en això. Te refereixes en la... E, jugar molt en l'escenografia, en el videoclip, en què apareguen... Personatges. Eh, sí. Sí, mm. sí eh, ho agarrarem al principi, el primer videoclip, perquè el Mero tenia que ser com algo així <laughs> molt estrambòtic i mm -hmm. que cridava l'atenció i això, marxarem a un amic que no tenia ningú problema en tirar avant Tampoc I... la teníem pel segon i van dir, pues t'aprofitem. Quan hem vist que en el segon, cara trista, pues anem a ficar-li un cap també, pues, sí. i hem aprofitat a Fonti, que és el nostre amic, que, sí. que és el... L'actor secundari principal. De, dels sí, secundari principal, exacte. I conteu-nos un poc com és fer un videoclip, és... Jo cada vegada que veig a vegades videoclips supercurrats dic, ostres, és més tensió igual fer un videoclip que fer un concert per a mil persones, no? O o com, com, com, com ho heu dut? Realment, a veure, tensiono perquè tu vas en, en molt, en, sense assajar i tal, no és com un concert que, que te, te deixi bé el que ja t'has preparat, no? Però allí el que fas és molta més feina, però en un dia o dos, no? També es, fa molta feina els que fan el videoclip, no? Els, els, els, els de la gent, pues, el de la càmera, els, els productors i tal. O sigui, nosaltres al final el que fem és passar-se un mes bé que altra cosa dir, no, no estem tan en tensió ahí. Sí, és una experiència més pronta, això. Eh, Treballar, divertida, sí. que... Aquests dies sí que són agotadors, això moments sí. així de tensió, pues, clar, el moment que toca que estan gravant tu així, algun dit de la cara, coses així, pues, així que és moment... Diu, I bueno. hem tingut lesions, eh, prou, prou. I sempre hem eh. tingut lesions, en els dos videoclips hem sí. tingut alguna lesió... Lesions, conteu sí. un poquet. En el de Mero, Josep, el teclat, botant la valla de l'institut, es va reventar una artèria del peu i va estar tot el que, tot lo que queda del videoclip des d'ahir fins al final. De fet, se pot veure en el vídeo que els seus moviments ja estan estan limitats quan balla i tal, que està, està, té un peu sempre pivotant en terra. Sí. I perquè tenia el peu se'l va, se va cascar ahí. Després, en el, en el de cara trista també va passar alguna cosa, no? el peu. Vaig sí. trencar jo, em vaig desgarrar el, el quadríceps. <laughs> també n'hi ha una sèrie que és al camp de futbol i en un xut de valor, com no estem fets per ser futbolistes, Sí. Va desgarrar el, el múscul. Se mereix un descans el videoclip després. Sí que sí, però és més prompte de diversió. Llevant d'aixes sí, detalls i i, i improvisació. Quatre coses. I seguir les instruccions. Clar, que si la pregunta és què feu votant la, la valla del, del Soler i Godés eh, per a gravar un videoclip. Sí. Sí. La, era com... Bueno, teníem la idea pensada eh, antes del videoclip i entre nosaltres i, i el xic que ens va gravar el primer videoclip <laughs> l'acabarem de pensar i tenien clar que estàvem en una escola i de repente sonava la sirena, anàvem a la mar i a pescar el mero. La idea molt bàsica, <laughs> però, però era que desenvolupar-la i una manera de fer-ho més visual, aquesta forma d'eixir de l'escola, era el botar una valla, i la valla era la de l'institut. Així com la classe és la del col·legi Trullàs, eh, eh anàvem a gravar un col·legi l'aula i a l'institut la porta de fora, perquè fos així més, més visual, podem dir. <laughs> i bé, acabeu eh, en dos lesionats, no està malament el <laughs> recuento de, de bajas i, i bé, eh, parlant de, de lo que seria ja el segon CD, no? que és eh, el, el treball diguem, més madur ja de lo que és la vostra idea, eh, quins, quins trets de, destacaríeu sobre, sobre aquest treball i fins i tot de, el, pel que fa al gènere musical, no? perquè cada cançó no té per què ser del mateix tipus o quines xicotetes variacions hi ha sobre la vostra idea? A veure, el més característic d'aquest segon disc jo diria que és el, el que continuem un poquet aquest estil de, de vora mar, no? de, que ja comencem un poquet en mero. També agarrant un poquet els estils, estos, els, el, el punk està adolescent americà, de, de, també de les costes americanes... Eh, a veure, pues, a veure, perquè tinc que mirar la llista, que si no tampoc tinc la referència a totes les <laughs> cançons. sí, se, mai perdem realment el que és la, el ska combatiu està ahí, ¿no? Però sí que sí que continuem un poc lo de la, la festa, no? La de, lo de fer cançons de, de festa i, de, i que són un poc més universals ja, no? Podríem dir que som ja pa, pa oïts més universals, no tens que estar tan en el nostre rotllo pa, pa poder-ho entendre, no? Perquè abans sí que tenies que ser ja del nostre rotllo pa entrar al, al disc. Ara jo crec que no, jo crec que ara és més de... O sigui, que té voca fàcil. vocació universal, no? Digam, jo diria que sí. Fins on Sí. Jo diria que sí. Més variat, més per tots els públics gustos sí. i antes sí que estava un poc més limitat. I d'una cançó a altra no n'hi no, no ha algun ball de, pel que diríem al gènere o al, o al tipus de música? Sí, n'hi ha molta o... variació. És un disco que eh, nosaltres hem dit que, que és un impàs entre el que farem pròximament, el que seria el tercer disc que farem, i el que va ser el primer. A l'hora de fer el segon, nosaltres tenim clar que les nostres idees i la nostra música que ens naixia no, era, no anava a ser la del primer, però també la, lo del primer forma part de nosaltres i tenim aquesta essència encara de l'esca i de, tenim una gent que ens ha seguit i que ens ha sentit que tocàvem aquesta música, entonces no la podíem tampoc abandonar del tot tampoc era la intenció. Entonces ha sigut una manera de partir de la nostra essència i mostrar una evolució i en este cas en el CD se poden veure pues, com quatre o cinc estils diferents que els hem intentat al final Donar englobar tots que, per a que tinguin un sentit que més o menys crec que ho han aconseguit <laughs> però sí, se veu molta varietat per això també, perquè com a cada humus naix una cosa i, i cada humus agrada un estil, al final pues, igual te trobes un poc de rumba, que igual te trobes un poc de rock, que igual te trobes així una més tipus balaeta, popera, que... però això, intentant donar-li sempre el caràcter de d'algo poquet de vora mar, com diu Francesc. Mm. Sí, té com un trasfondo surfeit este, este disco. I Xina, eh, quins serien a lo millor les dues cançons que vosaltres penseu que millor representen el, el so o l'estil antic i, i este, nou, este nou rum que esteu començant a, a, a salpar, mai millor dit, continuant en les en metàfores so, marineres? En so d'este disc? Sí. Mm, jo diria que... Mm, és que jo diria que és més pop, realment. Sí, jo diria que és més pop, el so. dir, més pop és que és en el sentit que és més fàcil de sentir, no? És que és molt difícil. Aquesta <laughs> pregunta és més difícil del que pareix. Quin tema s'arrima més al disc d'antes? <laughs> I quin seria el més representatiu de la nova... Sí, així com hem dit que en el primer sé que se notava una evolució, sí. no? dins del mateix propi ja. disc. Si aquesta línia d'evolució continua així, o així mm. és diferent, o és així com... És diferent. En... Així la cosa o sigui, a l'hora està... d'ordenar les cançons també pensareu... Sí, bueno, això també té la seva història. <laughs> Però... bueno, el que passa és que estan més juntes en el temps les cançons no se'n van tant. Clar, està tot fet eh, en, en 3-4 mesos, bueno, n'hi ha un any de paró, diguem, però quan s'acaba de formar tot és en 3-4 mesos, entonces sí que li dona eixa, eixa, eixa homogenitat, homogenitat d'un disc que no tenia l'anterior, a lo millor. Este, pues, no, no és una evolució en si, però és una varietat, podríem dir, més varietat que l'altre. Mm -hmm. I com a temes, jo crec que el més paregut al disc d'antes, que és un tema així més punk i més ska, és el de, el de Venga Vivir, que és el que canta Nadal. Mm. I de ara, jo diria Nou Camí, també és el que porta el nom del disc, més o mm. menys, mm. el que parla un poquet de, del que volem, de la idea que volem transmetre més clarament, podríem dir, que és aquest canvi, aquest nou camí en la societat i també en, en el nostre grup. Abans has esmentat a Josep Nadal, eh, no és l'única col·laboració d'aquest disc. Eh, podríeu desenvolupar quins, quins col·laboracions heu tingut? En tinc, teníem després en la cançó de Kirda a Farmacos, un grup italià de reggae, i a Embolicats, un grup de rap d'ací, de País Valencià. Eh, després a, a Àlex a... de Tardor. Àlex de Tardor, exacte. A la Tereseta de Preixens, que són de, de Lleida, Eh, a, ah. I Espencat. Ah, pencat. sí, a Kiko Ivan. I, i estos contactes o esta gent com, com arribeu a d'ells o com arriben ells a vosaltres? Alguns ens coneixíem d'abans, eh, bueno, els hem conegut en alguns llocs, hem coincidit i ho vam parlar en ells, altres eh, en, en seu, a través d'algú que ens va dir jo sé que aquests van a col·laborar, tal. per exemple eh, en, quan vam anar a Atomic Studio a gravar, eh, allí el, el mateix productor Marc va dir que esta cançó els agradaria als de Spencat, que, que igual si els ho comentava els agradaria fer-se un algo ahí i, i improvisar-se algo. No. Això ho va comentar i abans de, abans d'acabar-la s'hi va dir, va, si els agradarà, i van dir, ah, doncs perfecte a veure com queda amb ells i, i perfecte, va quedar Sí, part de, del treball de, de contactar les col·laboracions del productor d'Atomic de, de Studio, de Marc mm. que té més facilitat en, en parlar amb la gent de l'escena. El simboliques també. I els altres ja són per més amistat nostra, diguem. Sí, la terraceta i, i, i, i Fàrmacos és per amistat nostra. O sigui, que diguem que d'un disc que té 12 cançons, no? si no m'equivoque, mm. la meitat podria ser amb col·laboracions? O... Sí, 5 i 5 crec que són, perquè són 5 i 5 temes i l'altre són com dos intros, podem dir i cinc en col·laboració, cinc sense, sí. Tampoc és que anàvem buscant-ho ni res, però teníem més o més pensades un parell o tres de col·laboracions ja, més les que xiren ja una vegada en l'estudi, i al final sé què com s'ha quedat. I respecte a l'ordre, que has dit que abans que teníem un poc ahí de, de debat, diguem... Que té la seva història. <coughs> sí, perquè clar, tu com l'ordre, claro, tens que mostrar com, com si fos una història, no? Diríem en un principi i un final, però també volíem com una coherència musical, o sigui, que no sengués un tema que no tingui després res que volen de després i coses així. Entonces al final va ser com... També tinguérem la idea de partir com en dos, en dos parts el CD, les cinc cançons que podien pareixer més del, del rotllo que fèiem abans i les cinc que demostren més canvi i al final ha sigut com un mix de totes aquestes idees de mm. anem a mesclar-ho tot els estils perquè no funcionava lo de partir-ho en dos sí. i després intentar donar-li una coherència mitjançant les lletres, així no un poc agarrat en pinces i musicalment sí, això sí que hem tingut diversos tracklists de totes les cançons ficades i anar variant i anar sentint el principi d'un al final de l'altre perquè això ens pareixia important també el que la cançó que va després de la que s'acaba entre bé, diguem, que no siga una que digues, hòstia, això no li pega així ara però bueno, al final això, són l'altre és que són vuit tios i per ficar-se d'acord de vuit, pues, no, clar, és un altre... És, és... El que per mm. això dic que n'hi hauria debat, o sigui, sí, que no seria sí, sí. una cosa senzilla. Sí, de fet encara n'hi hauria si ho plantejarem ara, <laughs> en alguna. I sí, pel que bueno. fa a la rebuda, esteu contents de la rebuda? Com sí. l'heu anat movent, el tema de concerts? Sí, la rebuda del disc jo crec que sí que estem prou contents tots, perquè o sigui, és que agrada un públic, ja ho dic, jo noto que que el públic el que li agrada el disc és molt eh, heterogeni i, i, i la rebuda o sigui, els agrada els que els agradava el d'abans i els agrada nova gent, doncs és que, que millor que això Sí, veiem un creixement veiem que, que les xarxes es mouen que ha interacció més directa que tens amb la gent i ahir sí que veus reacció de la gent veus que es concertixen que tenim una xira ja més o menys tancada fins setembre entre concerts que podem confirmar i que no i hòstia, això abans no passava, o sigui, això vol dir que algú s'ha fet bé i baixin la feina. Sí, ha més resposta, no? Com que la gent abans pues, seria un poc més apàtica perquè era algo que ja abundava, no? Perquè nosaltres arribarem tard a, la, a, la, a, la, a lo que fèiem, tal qual ho fèiem, érem, de, érem des del final. I entonces ja la gent estava ja més apàtica en tot el que ja era el mateix, no? Sí que els agradava, però vull dir, és més difícil que, que que mostren aquest interès més actiu, no? que en este sí que pareix que sí que algú el mostra, que diu, ostres, això és algo més, més interessant. Causa, desperta algo més. I dels concerts que ja pots confirmar, pots eh, dir-nos alguno? O... Antes mm, n'ha dit alguno per ahí. Aixina, que el que més pronto m'ho veus la setmana que ve, ara hem estat dues setmanetes aixina parats en exàmens i tal, i la setmana que ve, el dia 28 dissabte, estem en Sollana, eh, un concert per al Nepal, Companyia de Mafalda, Els Bonicos, Perrera, Tribut a Extremoduro i DJ Escala i Corda, dia 28 allà en Soiana. És el més prop, després tindria que mirar. 28 <laughs> de maig, eh, no sé encara quan metrà això, per la qual cosa no sé jo si arribarà tard, però... Però ahí deixem. <laughs> Eh, molt bé, a que és un nou camí. Eh, com es has dit, no, este és el, el CD que connectarà el, el, pròxim, el pròxim vostre treball amb, amb la vostra primera etapa. Eh, com, com veu el futur tant del vostre grup com de la música en València? De grup jo bé que en ganes. Ja quasi quan estàvem acabant tenien ganes de fer el següent, <laughs> perquè era com això que t'estava dient, este és com un impàs que ja volíem anar ensenyant alguna cosa sí, ja vam, i i tenim ganes ja de, de dir pues això és el que anem a ser Sí, realment no haguem parat o sea, hauríem fet el, el disc este disc i, i en les coses que se van ocorrint que diguem, ostres, això podria ser pel pa, pa tercer saps? això me, do, me dona peu a, a fer una cançó de tal o pues, ara després d'haver fet aquestes m'apetiria fer una cançó de tal, saps? I, i no, en haver fet una altra si haguem pogut, <laughs> un altre seguit <laughs> amb temps, això sí, no el fem un, un CD en un dia, però, però sí que n'hauríem fet un altre sense parar. Per nosaltres, positiu i per l'escena crec que també. Vull dir, s'està veient també que ara que canvien governs i aquestes coses hem estat des de febrer en tres festivals, un parell de festivals o tres que són nous que han nascut este any o l'any passat. Castelló, que això ja és dir. I estàs començant a manejar-se la cosa, però llocs on no se manejava. I, clar, vas a festivals que ara comencen, que veus que que estan com certs festivals que ara són una bestialitat com estaven fa 10 anys, clar, però això vol dir que d'ací 10 anys pues, tindrem encara el doble o el triple de festivals que tenim ara i, i de grups i, i de nivell. I n'hi ha públic per a, per a tant de festival, diguem, gran o...? Jo crec que sí, perquè és que a més cada vegada la gent tira més pel rotllo festival que no anar-se'n a passar un cap d'any a, on siga o anar se a les Pasques a la muntanya. Hi ha molta gent que tira directament ja de festival i a més veus que, que és exponencial quasi el creixement de, de seguidors de la gent i lo de grups com Zo i... L'única, lo millor que note jo és que sí que, sí que, sí que és de veres que creix, però igual se diversifica més ràpid que creix el públic. Entonces, igual cada, cada grup té menys públic perquè se va dividint, vull dir, el públic augmenta però se divideixen els que hi ha i al final cadascú té un poc menys de públic, no? Entonces es lo único que creo que pueda pasar, pero bueno, el público en total sí que creix. Sí, van creciendo de la mano, más o menos. <laughs> doncs bé, eh, Bé, jo simplement també volia preguntar-vos, la gent que mos senca que diga, pues, jo vull sentir els discos d'estos xics, teniu pàgina web, Facebook, Twitter, d'on don se el Bandcamp descarregar? i en, YouTube estan el, totes les cançons i, mm. i d'on se poden descarregar el disc complet és en el Bandcamp, a seques, a seques Bandcamp. Sé que en dues S i amb K, en Facebook, en Twitter, en Instagram, este en aquest nom, ho podem buscar i fàcil tindran enllaços per baixar-se el disc per veure videoclips i per tota la pesca. De fet, abans de començar este programa ja hem vist com, com pugeu la foto de sí. el vostre selfie junt al logo de Radio Godella, sí. que són gravem. I, i bé, pues, això jo crec que, que ja és tot.